زمین ریشت امین همراهت محافظ امین قد میکشی تا آسمون تو ملکوت نور کنار او باز کن رو به شفا قلبت به تاب نور به دستای سرد soul Devil, you در است درد بود و ترس تا فرزندی آمد زنجیر و شکست از درون آروم حتی اگه بیرون توفان بود و آتش میگذری آسون do من میدونم که میتونم من هر روزم بهتر از دیروزم من میدونم که میتونم من هر روزم بهتر از دیروزم من میدونم که میتونم من هر روزم بهتر